Olá! Esse vídeo faz parte da série Electra Horse Analisada. Se tu perdeu os vídeos anteriores ou posteriores, clica aqui para acessar a playlist. Em uma entrevista, Marina declarou que Prima Dona seria uma música que fazia referência àquela parte da alma feminina que gosta de fazer drama e se comporta de uma maneira teatral enquanto joga charme para conseguir o que quer. Nessa segunda música do álbum, a gente encontra nossa protagonista completamente imersa numa autocelebração. Ao que parece, a Electra conseguiu se tornar aquela pessoa relevante que ela queria ser e alguém tão importante que recebe as coisas que quer na hora que quer desejo de se tornar uma bubblegum beach se realizou, mas ela não se refere mais a si própria com esse termo, mas sim como primadora, que me parece um termo que está um nível acima de bubblegum beach, principalmente porque agora eu imagino que a Electra já tenha saído da escola, então ela tem que ter um comportamento diferente do que da rainha da escola. Na letra, a Electra deixa claro que ela é popular agora. Ela diz Take a picture, I'm with the boys. Ela gosta de estar sob os holofotes, ela gosta que as pessoas fiquem olhando para ela porque ela gosta da atenção, ela gosta de ser notada. Isso é como ser amada para ela e o desejo dela é ser amada. A letra é lotada de um comportamento autocentrado, egoísta, narcisista, e todas essas situações me deixaram pensando em várias coisas, principalmente em redes sociais e fama. No momento em que eu estava escrevendo essa análise, coisas como cultura da selfie ou famosos que são famosos sem motivo nenhum, sem talento nenhum, me vieram à cabeça. E gente como as Kardashian, modelos de Instagram, foram tipo os melhores exemplos que eu consegui encontrar para dar para vocês. A Electra me parece uma pessoa muito egoísta durante a música, que tem uma autoestima extremamente alta e que acha que é muito mais especial do que ela realmente é. Eu não sei se eu tenho um certo preconceito com as rainhas das selfies, mas eu imagino que a Electra seria uma pessoa muito pior do que as Kardashian nas redes sociais se ela tivesse redes sociais. E o grande objetivo das redes sociais, pelo menos antigamente, era aproximar as pessoas usando da tecnologia da internet. Por isso se tinha vários sites, tipo o Orkut, tinha o MSN, o ICQ, o MySpace, etc. Mas eu acho que hoje em dia a comunicação fácil com outras pessoas não é mais o objetivo das redes sociais. Talvez o objetivo das redes sociais hoje seja mais para promover quem a gente é, para promover a nossa pessoa, para servir como vitrine do nosso lifestyle do que qualquer outra coisa. Conversando com os amigos meus uma vez sobre Facebook, uma amiga minha que trabalha com redes sociais, ela disse que cuida muito do que ela publica no Facebook dela, porque ela sabe que as pessoas vão julgar ela mesmo sem se dar conta de que estão julgando pelas coisas que ela publica. Porque a nossa timeline, o nosso Facebook diz exatamente quem a gente é. Diz as coisas que a gente gosta, diz os lugares que a gente frequenta. É uma vitrine realmente da nossa vida. O ato de compartilhar alguma coisa vai partir do pressuposto de que a gente quer que alguém veja aquilo ali. Não é algo que a gente está fazendo pra gente, mas sim pros outros. Não sejamos tão inocentes em achar que não é assim, porque é. Quantos perfis de pessoas desconhecidas a gente segue porque acha que a vida daquelas pessoas é legal? Quantos de nós acompanha youtubers porque a gente acha que aquelas pessoas são bacanas, as coisas que eles dizem são legais e a vida deles é maravilhosa? Quantas coisas a gente não compartilha na internet, inclusive eu que tô falando aqui pra vocês, que tem um canal no YouTube, por que vocês acham que a gente compartilha? Porque a gente quer que alguém veja, a gente quer que alguém nos note que nos dê atenção. Nada me tira da cabeça que se Electra fosse real, pelo menos nesse momento em que a gente encontra ela no Primadona, ela seria uma estrela de Instagram, uma estrela de YouTube, alguma coisa assim. Tem um momento da música em que ela diz fill the void with celluloid, né, preenche o vazio com celuloide. E celuloide é um material usado para fazer fotografia. A Electra está usando a fotografia, a celuloide, para esconder o vazio interior dela. E isso pode ser encarado como uma grande crítica para quem está na internet só para se promover. A Electra de dona não está preocupada com os outros, ela só está preocupada com ela mesma, com o que ela vai ganhar com isso. E isso torna uma pessoa extremamente difícil de se lidar, como ela mesma diz na letra. You say that I'm kinda difficult But it's always someone else's fault A Electra tem todo mundo aos pés dela na música Principalmente o namorado, que ela vive dizendo que tá entre os dedos dela ela provoca esse homem o tempo todo, ela diz para eles se comportarem mal e não sei o que e que ela só quer uma coisa em troca, o mundo. Ainda é uma música sobre desejo, assim como Bubblegum Beach era. Ainda fala sobre essa menina perdida que quer ser adorada por todo mundo, que quer ser amada. E aqui ela consegue, aqui a Electra encontrou um rapaz que gosta dela na mesma medida que ela gostaria que alguém gostasse dela. E ela quer casar, assim como ela diz no início da música, já no primeiro verso. Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Eu acho que essa é a música que a gente encontra Electra com maior nível de felicidade, porque aqui ela realmente está conseguindo o que ela quer, ela alcançou aquilo que ela desejava e ela é apreciada da maneira como ela queria ser apreciada. Embora eu tenha certeza que essa tensão toda nublou a visão de realidade dela. Só que eu acho que essa felicidade é a mesma felicidade que as Bubblegum Beaches tinham. São meninas que têm tudo, que são lindas, que são poderosas, mas que têm aquela tristeza interior, tanto que em certo momento da música, Electra diz It's set to the core, every day such a chore. Revelando que tudo aquilo é muito feliz, mas que ao mesmo tempo é muito triste. Que ela sente que tem uma tristeza ali dentro. Que ela tá escondendo com essa personalidade incrível e com essa alegria esfuziante que ela tem. Na verdade, no fundo, tudo aquilo ali é um teatro. E ser uma prima dona deveria ser uma coisa legal, mas é maçante, é chato exige muito dela. Electra tem uma espécie de miserabilidade e uma tristeza grande escondida atrás daquela apreciação por ela mesma. Aqui em Primadona, Electra tá tão perdida nessa apreciação por ela própria que ela esquece de dar pra gente pistas sobre quem ela é. Aqui a gente não tem flash nenhum da menina solitária que a gente viu lá em Lobo Beach, a menina que tem problemas. Aqui a gente só vê a face dos arquétipos. Aqui a gente perdeu completamente Electra. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e a gente se vê numa próxima. Tchau!